sēžu mājās rakstu dienas grāmatu. Bļā! Šogad esmu apņēmies izbeigt attiecības ar dziru. Ko? Pēters nedzīvs? Nevar būt! Zai ārā skatos sācies pasaules gals. Saula uzsprākst, Sātans izlien no Ēlas, Liena Arkiviča izlido no Latvijas. Sātans saka, nu, Pēteri, bija vērts izjaukt pasaules kārtību. Ko tagad liksi vietā? Es saku, vai tu nezināji? Ko nezināji? Es taču mīlu es to taču ko, mīlu. ko, ko, ko, ko taču mīlu es to koku, koku pilnvaras. Tagad koknes ciet ir žofes, ciet ir žofes, Te pēkšņi neno kurienes sērijas vidū kivičs sāk man sist, un tad viņu sāk sist citi, un tad citi sāk sist visus citus. Es saku, kur viņi ir? Internetā. Kā man to apturēt? Izlikt datorā. Paldies, brīvs.